کس قدر تم سے ہمیں پیار ہو گیا حد سے زیادہ حد سے پار ہو گیا ہے تیری یادوں سے ہمیں عشق ہے تیری باتوں سے تیرے نیند میں آتے تیرے ساتھ ہوئی ملاقاتوں سے دن تیری چاہتوں میں گزرنے لگے دل کرے ہر گھڑی تم سے ملنے لگائی عشق ہے میرے چھونے سے مجھے عشق ہے تیرا ہونے سے تیرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے تیرے ساتھ رکھے دل رنگوں سے مجھ سے کرے چہرے کو تیرے دیکھا کریں چہرے کو تیرے دیکھا کرے